Канал «Футбол весь тут» подготовил для вас новый выпуск, футбольные рейтинги, подборки и обзоры. Ссылка на плейлист со всеми видео в конце ролика. Интересного просмотра! Yeah. Каждый день мы готовим для вас тематические мини-обзоры и все видео собираем в удобные плейлисты. Если вы любите футбольные рейтинги, подборки и обзоры, вам больше не нужно рыться в тысячах футбольных каналов или пользоваться неидеальным поиском YouTube. Наша редакторская группа «А не искусственный интеллект» уже все для вас подготовила, и вы просто можете открыть плейлист подборка видео, сэкономив свое время, силы и нервы. Будем благодарны вам за лайк и подписку. И не забывайте можете при нажатии колокольчика выбирать пункт «Все уведомления», иначе YouTube вам не пришлет никаких сообщений о новых видео. До новых встреч и любите футбол, пока он есть!